ချေးဆိုတာနော်အဲဒီတဲ့အိမ်ရှိတယ်တို့ရှိရင်ကလေးလေးကနော်အပေါ်မှာနော်အဲကလေးလေးရှိမယ်အဲ့ကလေးလေးရဲ့ဟိုးအပေါ်နော်အချင်းရဲ့အဲတဲ့ရဲ့အပေါ်မှာပဲအချင်းရရှိရတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ဒီအချင်းကနော်ကလေးလေးထွက်မဲ့တဲ့ရဲ့အဝပေါ့နော်အောက်မှာလာပြီးတော့ပိတ်နေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုနော်အချင်းအောက်ကိုပိတ်နေတာတို့အချင်းရှိရောက်နေတယ်လို့ဆိုလို့ပြောလို့ရှိတယ် အဲ့တော့ကိုယ်ဝင်စောပိုင်းမှာတော့ဒီအချင်းအရှိကိုရောက်တာတော်တော်များများမှတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအချင်းရှိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါနဲတော့အရေးကြီးလာတယ်နော်ဘလို့အရေးကြီးလာတယ်ဆိုတော့အစင်မသိဘူးနော်အဲဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီမေမေဖြစ်တယ်လို့ပဲတွေးနေနေနေနေခဏခဏဆင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ကသူ့ကိုဘလို့ပြန်ပေးလေးရှိလဲဆိုတော့အဲနားနားနေနေနေရမယ် နော်ပင်ပင်မမနေသိမလို့ရဘူးအမျိုးသားနဲ့အတူတူအဲမအိပ်ရဘူးအတူတူမနေရဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူရနင်းနင်းနင်းနင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မသိရင်ဆင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အထဆောင်ပြန်ရိုက်ဖို့လိုတယ်နော်ပတ်20လောက်ကြာရင်အထဆောင်ပြန်ရိုက်မယ်အချင်းကသူ့အတူအပေါ်ပြန်တက်သွားရင်တော့ကြောက်မဟုတ်ဘူးအချင်းကအောက်မှာပိတ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီကိုဝင်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲသတိထားပြီးနေရမယ်ခကြီးဝေးတွေမသွားဘူးပင်မန်းတွေမလုပ်ရဘူးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေမနေရဘူးမျိုးသားနဲ့လိန်ဆက်ဆံတာပဲမလုပ်ရဘူး အဲအချိန်ကြီးသွေးနေနေနေနေဆင်းတက်လို့ပါလို့နော်အဲ့တော့အချင်းကြီးအောက်မှာပိတ်နေပြီဆိုရင်တော့သူကရိုးရိုးမွေးလို့တော့မရတော့ဘူးနော်တေချာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့နော်ဘိုက်ခွဲပြီးတော့မွေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့တေချာလိုပါတယ်ซีฟัม caring for well-being